እንደምትመለከቱት የዛሬው class አችን ይህንን ይመስላል። ከ pole ጀምረን ነው የምንመለከተው። አሁን ስንመለከት እቺ phase አችን ናት። phase አችን መጣ፣ ይሄ ደግሞ energy meter ነው። ስለዚህ ከ pole አችን እንደመጣ energy meter ወይንም ደግሞ ቆጣሪ የምንለው ውስጥ ይገባል። ቆጣሪ ውስጥ ሲገባ ቆጣሪያችን ውስጥ አንድ አራት ስድስት ሶስት single phase ነው ይሄ ቆጣሪ። ስለዚህ ውስጡን ፈታችሁ ስታዩት አንድ አራት ስድስት ሶስት የሚል ቁጥር ታገኛላችሁ። እና phase አችንን አንድ ቁጥር ውስጥ እንከታለን። ሶስት ቁጥርን ወጪ እናደርገዋለን። neutral አችንን ደግሞ ቆጣሪ ላይ አራት ቁጥር እንከታለን። ከስድስት ቁጥር ደግሞ ወጪ እናደርገዋለን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ቆጣሪ ሰራተኞች መጥተው ቆጣሪውን በዚህ መልኩ ከጨረሱት በኋላ ለእኛ አንድ ላይ የከተቱትን phase በሶስት ቁጥር ያወጡልናል። አራት ላይ የገባው neutral ደግሞ በስድስት ቁጥር ወጥቶ እናገኘዋለን። ከዛ neutral ና phase አችንን ይዘን እንመጣና ከቆጣሪ የወጣውን neutral ና phase ይዘን መጥተን ምን እናደርጋለን? phase አችንን 25 ቁጥር 25 breaker 25 ampere breaker ላይ በ inlet በኩል እናስገባለን። በ outlet በኩል ደግሞ ምን እናደርጋለን? ወጪ እናደርግና እዚህ 16 ampere breaker የሚለው ላይ inlet ላይ እንከታለን። ከዛ በ inlet በኩል shunt shunt አድርገን እንሄዳለን ማለት ነው። shunt እንዴት እንደሚደረግ በሌላ ቪዲዮ የማሳያችሁ ይሆናል። ይሄ shunt አድርገን ሄደናል። ከዛ neutral አችንን neutral አችን ቦርዳችን ላይ እንደዚህ አይነት ብሎኖች እናገኛለን። በግራና በቀኝ በኩል ይሄ ቦርዳችን ነው። በቃ ይሄ ቦርዳችን ነው። MDB ይሄ MDB ወይም MDB ወይም main distribution board ማለት ትችላላችሁ። ይሄኛው energy meter አችን ነው። ይሄኛው ደግሞ MDB ያችን ነው። እቺ የምታዩት light አችን አለች። እቺ light አችን ደግሞ phase አችንን ከዚህ phase በአናት በኩል ባለፈው በፊት ባስረዳሁት class ያስረዳሁት ነገር አለ። እሱ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። phase አችን የሚታሰረው አናት ላይ ነው። በአምፖላችን አምፖላችን ነው ይሄ አምፖላችን አናት ላይ ነው። neutral አችን ደግሞ ይኸው እንደምታዩት በዚህ ብሎኖች ላይ ታስሮ መጥቶ እዚህ ጎን ላይ ገብቷል፣ ለ safety ማለት ነው። እና ይሄ አምፖል አሁን እየበራ ነው ያለው ምክንያቱም ለምን phase በዚህ በኩል አግኝቷል፣ neutral አችን ደግሞ በዚህ ገብቶለታል ማለት ነው። እዚህ ጋር phase አችንን ከላይ በ inlet በኩል አስገብተን በብሬከራችን በ25 አምፒር ብሬከራችን በኢሌት በኩል አስገብተን በ outlet በኩል አውጥተን በሚቀጥለው በ16 ampere inlet በኩል ያስገባ ነው። ለምንድን ነው እቺ ባለ 25 ampere breaker ሌሎቹን እነዚህም በሙሉ 16ን፣ 10ን፣ 6ን እና ቀጣይም ካለ እንድትቆጣጠረልን በማለት ነው። ለምሳሌ ይችን breaker ባጠፋት ከ outlet በኩል ስለሆነ እነዚህ ያገኙት ይቋረጣል። ስለዚህ ይችኛዋ ባለ 25 አምፒር ሌሎቹን በሙሉ ትቆጣጠርልኛለች ማለት ነው። ስለዚህ main breaker ናት ማለት ነው። ይቺ 25 አምፒር። ስለዚህ አሁን እንደምትመለከቱት ያለቀ ስራ ነው። phase አችን shunt ተደርጎ ገብቷል። neutral አችን ደግሞ ቦር ይኸው እዚህ ላይ እናገኘዋለን። ስለዚህ ከአስራ ስድስት ወጥቼ ከዚህ ወጣና ይሄ ገብቷል። ስለዚህ ወጪው ወደ ቤታችን ወደ ሶኬት ደግሞ ወደ ፈለግነው ነገር እንወስደዋለን። እቺ ደግሞ አስር አምፔር ለላይት ነው የምንጠቀመው ብዙ ጊዜ ወደ light ይመጣል። እቺ ደግሞ ለደውል ነው የምንጠቀምባት ስድስት አምፔር። ስለዚህ ምን አደረግን ማለት ነው ወደ feeder አችን ወይንም ደግሞ ወደሚፈልጉን ነገሮች እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ወጥቷል። ስለዚህ ቤታችን ሶኬት ላይ ይገባል። ይሄኛው ደግሞ የቤታችን light ኦችን ይቆጣጠርልናል ባለ 10 አምፒሩ። ባለ ስድስቱ ደግሞ ለደውል ነው የምንጠቀምበት ወይም ለቤል እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ግልጽ እንዲሆንላችሁ ይችን አጠፋታለሁ። ትክክለኛው መንገድ አስር ለላይታችን የምንጠቀመው ስለዚህ ግልጽ እንዲሆን ይችን እንወስዳለን። ይችን ወስጄ ለ light የሰጠሁት ማለት ነው። light አችንን ከአስር ወደ light አችን ሰጠን። neutral ገብቶለታል። ስለዚህ ይበራል፣ ይጠፋል። አስርን ሳጠፋ light ኤ ይጠፋል፣ ሳበራ ይበራል። ሶኬቱን ደግሞ ይችን ሶኬታችንን ቀጥታ ለሶኬት እንሰጣለን። ለሶኬታችን እንሰጣለን። ይኸውና neutral አችንን ደግሞ እቺ ጋር ለሶኬታችን እንሰጣታለን። ስለዚህ ሶኬታችን phase እና neutral አለው። ይሄ ሶኬት ማለት እንችላለን። ሶኬት bell አችንን እዚህ ጋር እንደምናየው ደውላችን ማለት ነው። እንወጣለን። ቀጥታችን መጥተን እንጠብቃለን። neutral አችን ደግሞ እዚህ ጋር ለ bell አችን neutral ደግሞ እናመቻቻለን። bell አችን ናት። ደግሞ በልት ወይም light አችን። ስለዚህ bell አችን ከስድስት ቁጥር bell ነው የሚቆጣጠሩት ብያለሁ። ስለዚህ ከስድስት ቁጥር የወጣውን ለ bell አችን እንሰጣለን። ከዛ ደግሞ ድጋሜ neutral ደግሞ ያስፈልገዋል፣ neutral እንሰጣለን። አሁን ስድስት ቁጥርን በማጠፋው ሰዓት bell አችን ይጠፋል። 16 ሳጠፋ 16ን 16 አምፒር በማጠፋበት ሰዓት ደግሞ ሶኬታችን ይጠፋል። አስር ቁጥር ሳጠፋ የ light አችን ቤታችን installation በትንሹ ስለ አንድ ቤት installation ከስልክ እንጨት ጀምሮ ቆጣሪ፣ ከቆጣሪ ደግሞ ቦርድ ድረስ መጥተን እንዴት አድርገን ቤታችንን installation እንደምንሰራ ያየንበት class ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ይህንኑ ራሱን በተግባር የምናይበትን መንገድ ይኖራል። you ይህ ቦርዳችን ነው። አሁን ይህ ቦርድ ነው። ቦርዳችን ምንድነው? በሮች አሉት። የራሱ የቻለ በሮች መዝጊያዎች አሉ። ከፈለግን እንደዚህ ልንገጥመው እንችላለን። አንድ ጊዜ እንደዚህ ሊገጠም ይችላል። በአብዛኛው የተለመደው አገጣጥም ይሄ ነው። በዚህ መልኩ ይገጠማል። የተለመደው አሁን ብዙ ቦታ ብትሄድ የተለመደው አገጣጠማችን እንደዚህ ነው መስገጥ ነው። እንደዚህ ነው መስገጥ ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው? ለምሳሌ እንዲህ ብታደርገው አየው በራሱ ጊዜ ሲከፈት ሎክ አድርጎ እዚህ ጋር የሚያስቀረው ነገር ስለሌለ እንደዚህ መግጠም ባትገጥመው አሪፍ ነው። ስለዚህ ይሄም በራሱ ጊዜ ሊከፈል ይችላል። ግን ይህንን እንደዚህ አድርገህ በምታረግ ሰዓት አየው በራሱ ጊዜ ሲዘጋ በራሱ በተፈጥሮ ግራቪቲ የሚባል ነገር አለ፣ ይዘጋዋል እንጂ ሊከፍተው አይችልም። ስለዚህ ይሄ በዚህ መልኩ እንገጥመዋለን። ጽሁፉም እንደሚያሳየው በዚህ መልኩ ቢገጠም አሪፍ ነው። አንዳንዴ ደግሞ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደዚህ ተገጥሞ ልናይ እንችላለን። እንደዚህ ተገጥሞ ልናይ እንችላለን። ይህም አገጣጠም መጥፎ አይደለም። ከዚህኛው በጣም ይሻላል። ይሄኛው በራሱ ጊዜ እንዲከፈት ያደርገዋል። ይሄኛው አገጣጠም ግን የመጀመሪያው ቅድም እንዳልኩ የመጀመሪያው አገጣጠም አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ነው። ግን አንዳንዴ እንደዚህ ተገጥሞ እናያቸዋል። ምንም ችግር የለውም። አሁንም ችግር የለው? እንደዚህ ሊገጠም ይችላል፣ እንደዚህ ሊገጠም ይችላል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው ብሬክሮቻችን እንዲህ ነው የምናያቸው። እናወራለን፣ እናጠፋለን። ምንም አይነት ችግር ወይም ደግሞ ምንም አይነት problem የለውም። በዚህ መልኩ ቢገጠም እንደዚህ ልንገጥም እንችላለን። ለዛም ነው እዚህ ጋር ተበስቶ የምናያቸው። እዚህ ጋር እነዚህ ቀዳዳዎች የሚበሱ ናቸው፣ በራስ የምትበሳቸው ናቸው። እዚህ ጋር የምታየው ነገር እንደዚህ የሚበሳ ነው፣ በራሱ ባለሙያ የሚበሳው ነው። አሉ ዙሪያው እንደዚህ አይነት ነገሮች። ስለዚህ ይሄውን ባለ 24 እንትን ቦርድ ነው ባለ 24 12 12 24 ይዘለናል። ቦርዳችንን ስንሰቅል በአንድ ሜትር በአንድ ሜትር ከሰማንያ ላይ ከአንድ ሜትር ከሰማንያ ላይ ብንሰቅለው አሪፍ ነው። ምክንያቱም ቦርዳችን አንድ ሜትር ከሰማንያ ላይ ሰቀልከው ማለት center ላይ ነው ከሰማንያ ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው። ልክ center ላይ ከሰማንያ ከሆነ ይችኛዋ part ወደ ሜትር ከስልሳ አካባቢ ታገኛታለህ ማለት ነው ግን እና ምንድን ነው ለምሳሌ እዚች ጋር ላሳይ ብዬ ባስብ ለምሳሌ ይሄ ነው ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ይሄን ነገር እንደዚህ ገጥሜዋለሁ። በአብዛኛው በአብዛኛው በአብዛኛው የሴቶች ቁመት አሁን ይሄ ነገር የሚገጠመው kitchen ውስጥ በብዛት ኮሊደር ላይም ታገኛለህ። የደረጃ ኮሊደር ላይ ታገኘዋለህ። ኮሊደር ቤት ውስጥ ታገኘዋለህ። ሆኖም ግን kitchen ውስጥ ነው። በአብዛኛው ቤቶች ላይ kitchen ውስጥ ነው የምናገኘው። ስታንዳርድም ነው። kitchen ላይ ቦርድ በምትገጥምበት ሰዓት ቁመትህ ትንሽ መለስ ያለ ቢሆን ማለት አጠር ቢል ቆንጆ ነው። ምክንያቱም አብዛኞቹ ሴቶች ሜትር ከሀምሳ ሜትር ከስልሳ ከዛ በላይ የሉም ማለት አይደለም። እዛ በላይ በጣም አሉ፣ ግን በአብዛኛው average ነው የምንወስደው ሜትር ከሰባ ላይ ሜትር ከስልሳ ላይ ብታደርገው ግን አሪፍ ነው። አብዛኞቹ ሴቶች ሜትር ከሀምሳ ቢሆኑ ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው የሚሆነው? እንዲያበሩ እንዲያጠፉ፣ በቀላሉ ችግር እንኳን ቢፈጠር ለማጥፋት እንዲቀላት ተብሎ ስለሚታሰብ ምንድን ነው እዚች ጋር ከፍታታለን። ይችን በምንከፍትበት ሰዓት ሎሎች አሉ። እዚህ ጋር የሆነ አንድ ሁለት እንደገና እዚች ጋር ደግሞ አለ ሶስት አራት ብሎኖች አሉት። እነሱን በምንፈታበት ሰዓት ፈተን ቦርዳችንን ነው breaker ኦቻችንን እዚህ phase bar ኡ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። አንዴ እንፍተው። እነዚህ ይሄ phase bar ይባላል። phase bar ነው ይሄ 12 ይይዝልኛል። እዚህ ጋር ደግሞ 12 ይይዝልኛል። single phase breaker ከሆነ ማለት ነው። ያለዛ 12 ሲካፈል ለሶስት አራት single phase ኦችን ይይዝልኛል። ስለዚህ ችኛዋ እነዚህ የምናያቸው እነዚህ part ኦች እነዚህ እዚህ ጋር የምንመለከታቸው neutral phase ኦቻችን ቀጥታ ወደ breaker ኦቻችን ነው የሚገቡት። እዚህ ጋር የምናያቸው እነዚህ የምናያቸው ግን neutral እና ground የምናስርባቸው ቦታዎች ናቸው። በዚህ በኩል neutral፣ በዚህ በኩል ground ወይንም ደግሞ በዚህ neutral ground፣ በዚህ neutral ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ እነዚህ part ኦች የእነሱ ማሰሪያዎች ናቸው ማለት ነው። አንድ ጊዜ ይችን ለማሰሪያ ያህል መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? እቺ ስርፌዝ ብሬከር ናት። ምንድን የምናደርገው? ቀጥታ ስርፌዝ ብሬከር ማለት በአንድ ላይ ያለ አንድ ሁለት ሶስት breaker ኦች በአንድ ላይ ናቸው ያሉት። እዚህ ጋር እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ይሄ አሁን three phase breaker ስለሆነ RST በ inlet በኩል በዚህ በ inlet በኩል RST ይባላል። three phase ይገባል። በዚህ ደግሞ outlet ነው። ብዙ ጊዜ three phase breaker የምንጠቀመው ለማሽኖች ኢንዱስትሪ ላይ ለማሽኖች እና ለተለያዩ ይሄ inlet ይባላል። ይሄ inlet ነው። በዚህ በተቃራኒው ያለው ደግሞ outlet ነው እና ማሽኖች ላይ ነው የምንገጥመው። ትልልቅ ማሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ መሰንጠቂያ የእንጨት መሰንጠቂያ ማሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ። ማሽኖች ላይ እንገጥመዋለን። ቤት ውስጥም እንገለገልበታለን። ቤት ላይ የምንጠቀመው ምንድን ነው? ስሪ ሲቲ ነው እንዳልኩ output አለው። ስለዚህ ለምሳሌ ፎቆች ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ፎቆች ልንሰራ እንችላለን። ቤቱ የተለያዩ አቅርቦቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ማለትም ብዙ ፍላጎቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ብዙ ነገር ትፈልጋለህ። ፎቆች ላይ ብዙ ክፍሎች አሉ። ስለዚህ ከዛ አንፃር three phase የመጠቀም አጋጣሚ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ አገጣጠሙን አንዴ ላሳያችሁና ለምሳሌ ምን እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንፈታታለን። ትፈታለች፣ ትፈታለች። ልክ እንደዚህ ከፈታናት በኋላ ቀጥታ ወስደን በዚች እዚች ጋር ምላስ ነገር አለች። እሷን እዚህ ውስጥ እንከታታለን። ከዛ ቀጥታ ተጭነን መግፋት ብቻ ነው። በኋላ ምንም የሚወድቅ ነገር የለም። ያው መሸከም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አይወድቅ። በዚህ መሰረት መጠጋጋን እንሰራለን። ይሄ ከዚህ በኋላ አንድ ሁለት ነው የሚይዝልኝ ማለት ነው። ሶስት ሶስት ስድስት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄ ልክ በዚህ መሰረት ገጥመን እንጨርሳለን ማለት ነው። እንዳልኳችሁ አንድ ሁለት ሶስት አራት ነው እዚህ ጋር የምናየው። እዚህ ጋር ደግሞ እነዚህ ነገሮች አሉ። እንደዚህ አይነት ነገር የምንገጥመው ፎቃችን በጣም ትልቅ ከሆነ ለምሳሌ አነስተኛ ከሆነ ወይንም ደግሞ ቪላ ቤት ቢሆን እኮ ምናልባትም አንዱ ሊበቃን ይችላል። አንዷ three phase ትበቃናለች። ከዛ በኋላ single phase አድርገን መበተን ነው። እዚህ ጋር ግን በምትመለከትበት ሰዓት የግዴታ እነዚህ three phase ኦች ይህን ያክል ናቸው። ምክንያቱም የሚሰራው ፎቅ ቁመቱ፣ ስፋቱ ቁመቱና ስፋቱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እዛ ውስጥ ያሉት ሰዎች የሚፈልጉት ነገር ምንድን ነው፣ የኤሌክትሪክ ፍላጎታቸው ወይም ፍጆታቸው ምንድን ነው የሚለውንም ከግምት ውስጥ ከተን ነው breaker ኦቻችንን በዚህ መልኩ order ምናደርጋቸው ማለት ነው። የምትመለከቱት power house ነው። ይህ የምትመለከቱት power house ነው። ወደ ውስጥ ገብተን ያሉትን ነገሮች ብናያቸው አሪፍ ነው። አዎ አሁን እዚህ ጋር እነዚህ የተቆረቆሩ ነገሮች ናቸው። በትልቅ በትልቅ ቦርድን መስራት ይቻላል። ራሱን የቻለ ማለትም መሬት ላይ stand ሆኖ ቁጭ ብሎ የሚሰሩ ትልልቅ ቦርዶች አሉ። ተዘጋጅተው የሚመጡ ready የሆኑ መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ምንድን ነው አንደኛ በዋጋም በጣም ውድ ናቸው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ስራችንን እስካልከለከለን ድረስ በዚህ መልኩ ብናዘጋጀው ምንም ችግር ስለሌለው ቀላልም ስለሆነ ለማስረዳት ቀላል ሆኖ አግኝቼዋለሁ። እንከታተል። እቺ አሁን ይሄ የተቆረቆረው እዚህ ጋር ነው። power house ነው። አንደኛ ቦታ ግድግዳ ላይ ነው fix የምታደርገው። ቅድም በመዝጊያ እንዳለው አይታችኋል። ስለዚህ በዚህ መልኩ እዚች ጋር ትገጠማለች። እነዚህ ዙሪያቸውን ባሸዋ እንሞላቸዋለን፣ ያልቃል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛውም ይሄኛው አለ። ሁል ጊዜ እንደዚህ አይነት ቦርድ እንደዚህ አይነት ቦርድ በምታዙበት ሰዓት ሁሌ ቤታችሁን ስትሰሩ አስፍታችሁ አስፍታችሁ ማየት መቻል አለባችሁ። ለምሳሌ አሁን እናንተ የምትፈልጉት ቦርድ እናንተ የምትፈልጉት ቦርድ እናንተ የምትፈልጉት ቦርድ ምናልባት ባለ አራት ቢሆን ማዘዝ ያለባችሁ ግን ባለ ስምንት ቢሆን ብላችሁ ነው። ምክንያቱም ሁልጊዜ ቤት በምትሰሩበት ሰዓት የዛ የቤት ባለቤት ነው ምን ያክል ይሁንልኝ ብሎ የሚወስነው። እሱ ምናልባት ባለ አራት ሊላችሁ ይችላል። ነገር ግን እናንተ ባለ ስምንት ቦርድ እፈልጋለሁ ብትሉ ምናልባት ቢያንሳችሁ አሊያም ደግሞ የምትጠቀሟቸው ነገሮች ቢበዙ እዛው ጋር ምንም ሳትጨናነቁ ባለ ስምንት ማድረግ ትችላላችሁ። ባለ ስምንት ካሰባችሁ ደግሞ ባለ አስራ ሁለት ብታደርጉት ይመረጣል፣ ወይም ባለ አስራ አምስት ብታደርጉት ይመረጣል። እዚህ ጋር ባሮቹ መትረፋቸው እነዚህ ባሮች መትረፋቸው ለእናንተ ምንም አይነት side effect የለውም። በባለሙያው ላይ የሚያመጣው side effect የለም። በሚገዛው ሰው ላይም ቢሆን የዋጋ ልዩነቱ እጅግ በጣም የተጋነነም አይደለም። ስለዚህ በምንሰራበት ሰዓት ይህን ነገር ቆርቁረን ምን ብለን በቃ permanent mount ስለምናደርግ ቀጣይነት ያለው ስራ ቋሚ ስራ ስለሆነ ሁልጊዜ በሰፊው አስበን order ብናደርግ አሪፍ ነው። አሁን ይሄ እኔ ያዘዝኩት ባለ 24 ነው። ይሄ ባለ 24 ነው። ምናልባት ለዚህ ፎቅ ባለ 24 በቂ ሆኖም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሁለት ብታደርጉት ባለ 24 ባለ 24 ሁለት ስላደረኩት ባለቤቱ አይጎዳም፣ እኔም አልጎዳም። ፍላጎቶቹን እየጨመራቸው በሄደ ቁጥር እዚሁ ላይ ይሰራለታለሁ። ድጋሜ አልቆረቁርም? ድጋሜው ሌላ ኮርድ ያስፈልግሃል። ስለዚህ አሁን በዚህ አይሆንም ብዬ አልገድበው ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ቦርዳችንን ለመስራት ይህንን መጠቀም እንችላለን። ማለትም ምንድን ነው አሁን እቺ አሸዋ ናት። አሸዋና ሲሚንቶ ነው። ቦርዱን የግዴታ ቦርዱን ከግድግዳው ጋር በአሸዋና በሲሚንቶ እያዋሃድን አሸዋው የተወሰነ የተወሰነ ደግሞ ሲሚንቶ አድርገን እናያይዘዋለን ማለት ነው። ከግድግዳው ጋር fix እናደርገዋለን። ከዛ ግድግዳው ላይ ከመድረቁ በፊት breaker አንገጥም። ግድግዳው ላይ ልክ ሲደርቅልን ግድግዳው ላይ እንደማይንቀሳቀስ ሲሆን ብሬከራችንን ምን እናደርጋለን? መገጣጠም እንጀምራለን። ያለዛ እየተነቃነቀ ያስቸግረናል፣ ሊወድቅብንም ይችላል። እዚህ ጋር እዚህ ጋር አንድ ለተማሪዎች ወይንም ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ለሚከታተሉት ማስተላልፈው ነገር ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ ተማሪዎች በሚማሩበት ሰዓት ኤሌክትሪክ ማለት በቃ ፒንሳ እና ገመድ ብቻ ቆርጦ መስራት ብሎ የሚያስደፈነብህ ቦታ ካለ ልትቆረቁር ትችላለህ። ሶዴታ ልትቆረቁር ትችላለህ። የግድግዳ ልትቆረቁር ትችላለህ። ያህል ስትገጥም ትቆረቁራለህ። ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ አንዳንዴ ስናስበው ምንድን ነው ሰፋ አድርገን ማሰብ መቻል አለብን። ያው ድካም ሊኖረው ይችላል። ማያደክም ነገር ምንም ነገር ባይኖርም፣ ስለዚህ ኤሌክትሪሻን ማለት ምንድን ነው? ቆርቋሪ ነው። ሲሚንቶና አሸዋ አብክቶ ማብሪያ ማትሪያዎች ሊገጥም ይችላል። በዛ ልክ ስንንቀሳቀስ በቃ ሁሉን ነገር ማሸነፍ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንገጥማታለን። በዚህ መልኩ ነው የምንገጥማት። እንዳልኩት እንዲህ መግጠም ይቻላል። ነገር ግን በዚህ መልኩ ብገጥመው አሪፍ ይሆናል። እዚህ ጋር ገጥመዋለሁኝ፣ እዚህ ጋር ገጥመዋለሁ ከዛ ይሄ ግን ፓሪ መምጣት አለበት። ከዚህ ጋር በውሃ ልክ ልናየው ይገባል። ፓሪ ያለዛ እንዲህ የመንጋደድ የመግባት ከግድግዳው አልፎ ገባ የማለት ነገር ምናምን ሊያመጣባቸው ይችላልና መዝጊያውን ስንገጥመው ያስቸግረናል። ስለዚህ እነዚህን በሲሚንቶ ሞላቸዋለሁ። ከዛ በፊት ግን ይሄና ይሄ እኩል መሆናቸውን በዚች ማየት ይችላለሁ። ይቅርታ እኔ ውሃ ልክ ስላልያዝኩ ነው ለጊዜው። ውሃ ልክ ግን ብትይዙና በውሃ ልክ ብታዩት ይመረጣል። ምክንያቱም አንዳንዴ ለሳኙ በሚሰራበት ሰዓት ይህንንና ይህንን እኩል ላይ ይችላል። የተንጋደደ ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ውሃ ልካችን ከሆነ ግን ውሃ ልካችን እንደሚያዘን መስራት እንችላለን። አሁን ግን ለጊዜው ነው ማሳያችሁ። በዚህ እንዲህ ይዘዋለን። ከዛ እቺ ይሄና ይሄ ልክ ነው ብዬ ነው ያመንኩት በእኔ ሂሳብ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ይሄ ነገር እዚህ ጋር ገጨ ማለት ይህም እዚህ ገጨ ማለት እኩል ሆኖልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን በሲሚንቶ እንብለው ከዛ ፊክ ሲሆን እንዲደርቅ እንፍቀድለን እንፈቅዳለን ከዛ በኋላ ነው ብሬከሮቻችንን እዚህ ላይ የምናስራቸው። ያው እንግዲህ እንዳያችሁት ተገጥሟል ቦርዳችን እና ንጹህ መሆን ስላለበት ከገጠማችሁ በኋላ እያንዳንዷን ነገር ብታጸዷት አሪፍ ነው። ቅድም እዚህ ጋር ነበረ ይህ ነገር አይታችሁታል። አስተውላችሁ ከሆነ እች ጋር ነበረችና እንዲህ ነበረች የነበረችው እንዲህ ነበረች እና በምሰራበት ሰዓት ግን እንትን እንዳይል ሲሚንቶ ምናምን እንዳያልከሰክስብን ነቅየዋለሁ። ታችም ነበር ነቅየዋለሁ። አሁን ግን መቅጠም እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ስራችሁን የቦርድ ስራችሁን ጨርሳላችሁ። መጨረሻ ላይ ካጸዳችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ አሁን እንዳደረግኩት መግጠም ትችላላችሁ። ቀላል ነው። ይህን ይመስላል ቦርዳችን። አሁን ይሄ ተጠናቋል፣ አልቋል። ብሬከሮቻችንን እዚህ ጋር መገጣጠም እንችላለን ማለት ነው። ይህኛውም እንደምታዩት በዚህ መልክ አጠናቀን መጨረስ እንችላለን ማለት ነው።